Na casa 7.5, nós representamos as técnicas, as habilidades que são usadas na produção desse produto. Né? No meu caso, por exemplo, eu estou utilizando filmagens para a produção é, desses cursos. Então, é um exemplo é, de habilidade que, que eu precisei é, ter algum domínio, né? Seja meu, através de profissionais que eu contratei, mas eu precisei é, ter a capacidade de, de produzir filmagens.